This is Your Record was made in home production USB the CEO kando kando babli ndo hivyo walivyofanya CEO una nini tena Dana BCO e una nini wamenyanyua jabani tuipige BCO e wamenyanyua jabani tuipige BCO e wamenyanyua jabani tuipige BCO wamekwisha kusikia usizibe masikio wamekwisha kusikia usizibe masikio wamenyanyua jabali, tuipige visio, wamenyanyua jabali, tuipige visio, wamenyanyua jabali, tuipige visio, wamekwisha kusikia, usizibe masikio, wamekwisha kusikia, usizibe masikio. Tasnia yangu malengo wako ndio kumi macho kama tusalie bano na mlango, kuchukize sizo kubwa na sababu bila ibu kwa vituko vyako sugu, hakuwezi kujaribu, wene ni wanaongokiza zichao kipo kumbu, mtoto mili kuchinje kama kuku tutututu mara tatu kutaacha viatu kwenye msitu siku kwenye chatu kwa vesi zangu ni chachu yeah, iko ile jirani yetu kumvua wapumbavu kula, lakini usile kupita kiasi, na sio kuwa kisa cha kuto kunikaribisha. Yangu macho ndio shuhuda, iwe siwisi na budi nipambie kula chako bila uoga wala kujificha ficha. Ukila kwa sasa sio mwisho, kula tena, usije ukatokea ukavufa bana Kula ni muhimu kwa maisha binadamu, japo wanasema watu wanakula ili waishi, minaishi ili nile rap zangu hizo zile kwa maneno yangu kazi USB MC wawe muwamo mapaparazi Wamenyanyua jamani Uipige visio Wamenyanyua jamani Uipige visio Wamenyanyua jamani Uipige visio Wamekwisha kusikia Usizibe masikio Wamekwisha kusikia Usizibe masikio Wamenyanyua jamani Uipige visio Wamenyanyua jamani Uipige visio Wamenyanyua jamani Uipige visio Wamekwisha kusikia Usizibe masikio Wamekwisha kusikia unachosikia basi zibe masikio kwa moyo mkujufu mikito ya nguso zile za kurudufu na si wafifu so kama utamu wabezoka hela zao zanuka damu na harufu ya walifu pafu chafu kosimiki kosimami mkufu limu na fedha zao zimegeuka kuwa ngao kumbuka yote haya ni matokeo ainumiliki upendo, fura amani kwa salio. Maisha siyo jaribio, ni mtiani kufesio. Mashairi yangu siyo kimbilio, ni funguo. Yapo wapo sio watu wanaovaa nguo. Street life ni chuo zaidi, e you this more you The world is not my home. Wacha nitembee tu mpweke tu mbele nielekee bila hata kujali yale yote. Wacha nisome, wapi mpaka ole Ipo katikati ya ziwa la zinana kaboti, kama mgeni ya poti angazaye jicho mwenyeji iko wapi? Hivyo ndivyo kwa hizo info, hizo info toka BCO. This is Hash. BCO represent what about BCO? Like Piga bisio, wamenyanyua nyabani, uipige bisio, wamekusha kusikia, usizibe masikio, wamekusha kusikia, usizibe masikio, wamenyanyua nyabani, uipige bisio, wamenyanyua nyabani, uipige bisio, wamenyanyua nyabani, uipige bisio, wamekusha kusikia, usizibe masikio, wamekusha kusikia, usizibe masikio, wamenyanyua nyabani, uipige bisio, wamenyanyua nyabani wamepiga bisio, wamenyanyua jamani, wamepiga bisio, wamekusha kusikia, usizibe masikio, wamekusha kusikia, usizibe masikio.